banyak orang yang dalam golongan ini susah nak mendapat pinjaman rumah. Jadi bila tak approve loan tu, tak dapatlah nak beli rumah tu. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, dia cadangkan satu pinjaman dua generasi, intergenerasi. Jadi yang meminjam tu bukan sahaja si peminjam, tetapi si peminjam dan anaknya atau ahli keluarganya yang yang lain lah. Jadi pinjaman tu boleh dipanjangkan sekarang ni pinjaman rumah boleh panjangkan sampai 35 tahun. Jadi dengan adanya konsep pinjaman rumah intergenerasi, pinjaman tu boleh dipanjangkan sehingga 60 tahun. Bermaksud kau boleh kurangkanlah kau punya bayaran bayaran ansuran tu. Tapi jangan tanyalah berapa interestnya memang tak masuk akal lah kan. Yep. Kritikan paling besar terhadap konsep tu walaupun dia mungkin selesaikan masalah orang yang ingin membeli rumah tetapi tak berjaya memperoleh uh, pinjaman rumah disebabkan kerjanya atau gajinya tapi dia mungkin memerangkaplah isi hmm. rumah tersebut dalam satu kitaran uh, kemiskinan